මේ අර්බුද මේ විදියට යනා කියන්නේ අන්නන් කියන්නේ තව තව නැති නැති මේ ප්‍රශ්න වැඩි වෙන්නයා. කවරුත් මෙයා ගණන් ගන්න නැතුව හිටියොත් මොකක්ද ඔයා මේ ඒ පාර කියන අර්බුදේ දැන් තියෙන අර්බුද ටික මදිවරද දැන් මේ වරන් දැන් අපිට පත්තියන් වෙලාන තියෙන තියෙනවා ටික තව මොනවද දැන් මේ අපි තේ හරි අපි තෙල් ඉන්ධන අර්බුදේ අරගෙන බලමු හරි කරන් බලමු මේ විදියට ගියොත් එහෙම දැන් ඉන්ධන අර්බුදයක් නෑ කියන්නේ අමුතුමා කියන්නේ දැන් ඔය පෝලිං වල ඉන්න එපා තෙල් සප්ලයි එක හම්බෙනවා ආ එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැතිය කියලා කියන්නේ හරි ඉතින් ලයිට් කපන්නෙත් නෑ කියලා මතිතුමා කිව්වනේ <laughs> මේකයි අර්බුදයක් නෑ අපි වයි ආසාාවට පෝලිමට ගින්නවා සෙට්වෙලා දැන්ගට පුරුද්ධට වගේ ඉන්නවාගේ ඊයමම් පාරට බැහල බැලුවා සමහර මිනිස්සු අංජුව දවස් දෙක දෙක තුන එක දිගට පෝලිම එක තැන්ටලා ඉන්න හට එක මැඳුම පිටි සමහට අන්ඩ දයන සමාරලාට හස්බන් ඉන්නවා පෝලිමේ වයි් උදේට දවල්ටට බත්ත කරගෙන ස්පිත්තල් ලෙඩා බලන්න නවාගේ හරිද එක ඒක ඒක ඒක හරි මේ මේ දැක්කාම හරි දුක හිතෙනවා ඊළඟට සමහර අපේ මිනිස්සු මම එක කියන මුලදීත් අපි අපි අපිට උදව් කර ගන්නවා කියලා හරිද අපේ මිනිස්සු සමහර අය තේ හදලා ගෙනත් දෙනවා ළඟපාත ගෙවල් වල ඉන්න කට්ටිය කූල් ඩ්‍රින්ක්ස් ඊට පස්සේ මොන මොන හරි ඉතින් කෝලින් වල ඉන්න කට්ටියට ගෙනත් දෙලා දැන් දැන් දන්සල් දෙන්න මේ වෙසක් කාලෙම එන්න ඕනේ නෑ නෑ නෑ හරි ඕන්ලාක දෙන්න පුළුවන් ඉතින් හරි මේ නෑ මේ දැන් සුද්ධ වගේකොත් ඊයේ දීලා තිබ්බ දන්සලක් හරිම ආඩම්බරයි ඉතින් මේ කියන්නේ ඒක ඉඳලා බලන්න ඕනේ ඕක මේ ඔයාට දැනෙන්නේ නෑ නැත්ත මොකද අද මොකොට තෙල් ගහන්න ඔයා දැන්න ගැට එන්නෙත් එක්ක පියන්තක ට්‍රන්ස්පෝට් එක පියන්තර ම ගන්න සොලටත් තෙල් ඕනයි අපි මේ හෙලිකොප්ට සුලින් ගියා කියලමකෝ තෙල් ගහන්නතුව මේ පාවෙලා යනවේ ඔයාට කියන්න වෙනදට සතියන්තයක් ආවක වවාම්බං පිරටවටේම යනවා මේ පාර සතියන්තේ රටවට එන මේ බත් චෙඩ්ඩක වටේ ගිය අපෝ ඇත්තමයි සෙඩ්ඩක වටේ අරවා සෙඩ්ඩක වටේ අරවා පැය තුනක්ම එකම දැනනේ පැයතුන හොඳ තුන පැයතුන හොඳ තුන එක තමන් ඉන්න ස්ථානය අඩියක් ඉස්සරහට තියන්න පැතුන අඩියක්වත් ඉස්රට පැතුනගේ තියන්න බම් බෞසරයෙන්ටත් පැපහක් ගියයිතින් කොහෙද බෞසරයාවේ පැය පාක් විතර ගිහිල්ලා. ඔය තෙල් පෝලිං වල ඉන්නානේ එක එක කට්ටිය. හරි. ඒ විවිධ චරිත. හරි දැ ඔයා දන්නතුව නොදැනුවත්වම හරි ඔයත් ඒ වගේ ඒක චරිතයක් දැන් ඔන්න මුදහඩක් දෙර ගත්තොත් එහෙම ඔය තෙල් බෝලිමි ඉන්න එක කැරක්ට එකක් උනන්දවා හරි එයා මේ හරි උනන්දුයි ෂෙඩ්ඩකේ තෙල් මට්ටම ගැන ඇලට්ට එක ඉන්න අනිත් ඇවත් දැනුවත් කරන්න කොට රොමා පොර තමයි වලිසි ඉන්න එක ඉන්න හරි තොර පෝලින් පැන්නොත්තේ න්නරි වල්ලි බලහිටවා වැදෙගු බයි බලහිටා හරි හරි <laughs> පෝලිම් පයින සෙට්ටකෙන් ගේම ඉල්ලන්නෙත් පොර තමයි හරි නිදි කුම්බා කට කපල නිදි හරි අනිත්වා එක සනීපයි ගෙතර දියන්නම් බෙන්න එකත් එකත් ඒ ඔබ නේද <laughs> ගෙදර කියලා ගෙදරටි කන්නත් බැරි සනසිල්ලෙන් දියන්න පුළුවන් අරක දින පැයතරක් පාගේ එකතන ලයින් එකේ හිතාගත්තාම වැඩ බයික් එකේ තමයි වැඩ කරන්න බැරි බයික් එකේ කොහොමද හිතාගන්න බෑ හැබැයි අනිත් වාහන වලට වෙනවා සැරින් සැරේ ඇවිල්ලා නිදි කුම්බව නැගිටවන්න <laughs> අනිත් එක තමයි බුකියා එයා තෙල් පෝලිම ගැන බොකේ නිතරම අප්ඩේට් දානවා ෆිල්ම් පිස්සත්තින්න හරි එය සීට්ට කඩාගෙන කකුල් එලියට දාගෙන හරි ෆෝන් එකේ ෆිල්ම් බලනවා උපාසක මැදියම් රෑ වුවද පිරිත් දමාගෙන අසයි බෙබා <laughs> කියන්න ඕන්න වට ඉන්න අයටත් මොකද ශෙවාගලක බෙබා මට සෙවා <laughs> කෙනවගේ හරි හරි ඕකේ ට්‍රැෆික් පොලිස් එයා පෝලිමේ ඉස්සරහට යවනවා වාහන ටික වාහනවල දිග පළල පිළිබඳ මනා අවබෝධයක් යට තියෙන අනිත් එක්කෙනා තමයි දාර්ශනිකයා එයා තෙල් ප්‍රශ්නට විසඳුම් යෝජනා කරමින් තමයි පෝලිමේ ඉන්නේ තව ඉන්නා දෙතුන් දෙනෙ කොහොම කියන් යන්නද කඩිප්පුවා පෝලිමේ කෙලවර සිට ෂෙඩ් එක දක්වාත් ෂෙඩ් එකේ සිට පෝලිමේ කෙලවර දක්වාත් නිතරම ඇවිදි යනක මං ඉන්න සෙට් එක අප්ඩේට් කරයි <laughs> අංකගේ පුතා ටෝක්කෙන් කතා කරයි අංකල් චමින්ද සෑහෙන දැනුමක් සතුය ආධිකාලයේ දේවල් ගැනද කතා කරා ප්ලග් එක කලින් දැනගෙන සිටීම අදාල නැත කෙලින්ම මචන් ගාගෙන කතාවට සෙට්වේ <laughs> කතාව සෑහෙන කාලයක් සිට දන්නවා වගේ ලෝඩ් ෆකීර්. අනිත් අය සමග කතා නැත. තනිවම වාහනේ ඒසි දමාගෙන ඇතුළට වී සිටී. එළියට බහින්නේම නැත. hina වෙන්නේද නැත. ඌට තේරෙන්නේ ඊතුරු තෙල් ටිකක් ඉවරුණාට පස්සේ තෙල් ටිකක් ඉවරන් පස්සේ ෂෙඩ් එක ගාඩ් එක තල්ලු කරන්න අනිත් තුන් ඕනනවා කියලා විතරක් එතකොට තේරෙන්නේ. කැන්සිය ඕන කියලා. දායකයා අර ආ කිව්ව සෙට් එකේ බිස්කට්, බීම, තේ වගේ දේවල් අහල පහල සෙට් එකට මරන් ඇවිල්ලා සංග්‍රහ කරනවා. පවුල ඇත් ෆුල් සපෝට් එක දෙනවා. කෝපි වගේ දේවල් දේවල් සරින් සරය ගෙදරගින් හදාගෙනෙනවා. මෙන්න අපේ පවුල. අහිකුන්ටිකයා. මුළු පවුලම වාහනේ. <laughs> උන්ට ගෙදර ඉන්නා වගේ තමයි. <laughs> පොලිටික්කා පක්ෂ විග්‍රහයක් කරයි එක එක පක්ෂ ආණ්ඩු කරන විදිිය විග්‍රහ කරයි. එක එක පක්ෂ මේ ප්‍රශ්න විසඳර විදිියද විග්‍රහ කරයි. අනිත එක්කෙන තමයි හොඳම එක්කෙන බෞසර් පිස්සා ඕකේ එක එක බෞසරවල ධාරිතාව ගැන මනා අවබෝධයකින් යුක්තය පහුකරගෙන යන්න බෞසරයක් ලෙස බලා සුවඳින් පෙට්‍රල්ද ඩීසල්ද කියන්නේ. ඒකනම් වටිනවා අම්මෝ ඒකනම් වටිනවා ඒ චරිත කොහෙන් ගියත් ඔයාගල පොලිමක තියාගන්න ඕනේ චරිතයක් ඒක ඇත්තට මොත්තෙල් පෝල්මක දල තියෙනනම් පෝලිම හිටපු එක දවසක්වත් එපාවුනේ නැත්තේ මෙන්න මේ වගේ සෙට්වෙච්ච සුපිරි චරිත නිසා අන්නේ කය අපි කියන්නේ ලංකාවේ හදවතින්ම ලංකාවෙනේ හැබැයි මේ මේකුත් තියෙනවා සැබෑ ආදරයක් තෙල් පෝලිමකෝද හමුවිය හැක සෝමාරි මම පොලිමේ හිටගන්න කියලා කල්පනා කරලා ගෙදරින් ඊට බහිනකොට මම පොලිම ගේත් පහු කරන් ගිහිල්ලා සර්ප්‍රයිස් ඒ ගාවින් ගේත් පහු කරන් පොලිම ගිහිල්ලා අපරාධ කියන්න බෑ ගිහිල්ලා ගේත් පහු කරන් කොනේ හිටගත්තේ